Bugün sizlerle birlikte hepimizin hayatında vazgeçilmez olan paket gıdalar ve yarım kalan paket gıdaların saklanması ile ilgili oldukça pratik, basit bir e, yöntemi e, paylaşmak istiyorum. Eğer e, yarım kalan paket gıdanızı e, bir kavanoza saklamıyor iseniz yapılacak işlem çok basittir. Bunun için bize gerekli olan malzemeler, işi bitmiş pet şişeler ve bir makas. Öncelikle Pet şişeleri makas yardımıyla gördüğünüz gibi üst bölümünden dikkatli bir şekilde kesiyoruz. Pet şişe üzerindeki kapaklı bölümü şişeden ayırıyoruz. Ve ihtiyacımıza göre birden fazla uygulamayı gerçekleştirebiliriz. Ardından kesmiş olduğumuz kapaklı pet şişe üst bölümlerini yarım kalan paket gıdalara şu an gördüğünüz gibi geçirmeye çalışıyorum. Evet. Yarım kalan paket gıdalara geçiriyoruz. Ve pet şişenin kapağını sıkıca kapatıyoruz. Ve ihtiyacımız olduğunda pratik bir şekilde pet şişenin kapağını açıp ihtiyacımız olan malzemeyi kullanıyoruz. Son tekrar kapatıyoruz. Dolayısıyla yarım kalan paket gıdamızı pratik bir şekilde muhafaza etmiş oluyoruz. Bu pratik yöntemle hem geri dönüşüme e, bir katkı sağlamış oluyoruz hem de hayatımıza konfor katan basit pratik bir uygulamayı hayatımıza sokmuş oluyoruz. Önümüzdeki günlerde benzer pratik basit uygulamaları yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu günler geçirmenizi dileğiyle.